大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。老师啊，在今天的下午啊，有发了一个朋友圈，还有一个社群的贴文啊，不过现在已经被老师删掉了。就是啊，老师本来想是说来征求一下，然后有没有要加入老师的团队，来帮老师分担一些我们节目上的内制作的内容。那么主要提供啊是在文案的部分，也就是说后置啊，或者是其他部分的事情，还是老师来自己做。 那么就是有有没有朋友来一起来参加我们的一个节目的制作内容？当然了，参与这个是是有付费的啊，就有几支。那一整个下午呢，就很多朋友啊来跟老师表达，我们很愿意是说加入老师团队的这一件事情。不过啊，因为 <laughs> 太多了，所以说呢，老师先把这个这个贴文呐跟朋友圈先删掉啊，因为老师没有想到大家这么踊跃，大家都很有兴趣来参与我们的节目。那 这个节目为什么要大家大家帮老师参与来制作嘞？最主要原因是因为啊，老师在可能在下半年呐，如果有机会云游，那如果云游回来的时候啊，老师可能会去开班授课啊，或者就把一些的一些的技术啊，好慢慢慢慢的教出去。那么呢，要做这件事情啊，老师就必须要怎么样呢？写教材，写教材是一件非常困难的事情啊，各位，这写这种这种命武术教材啊，其实他要考虑的东西是一环扣一环的。 因为老师在教学的时候啊，就希望你要教教教有系统性，然后呢，你要有逻辑性，然后你可以一环扣着一环。你学会这个之后，你后面学的东西呢，就会比较容易上手。它就像一个怎么讲，就像一个大树，然后慢慢的开枝散叶这样散出去。所以说啊，那个教材啊是非常非常难写的。那写这个教材呢，无论未来有没有开班了，就是希望就是说我这有一有朝一日把所有的技术啊，全部都文字化了啊，或是图表化了文，或是你的书面化。 那么哪一天呢？就算老师被雷劈了，对不对？被雷劈了，那也可以是说，有谁可以得到这份文件呢？他就可以学到老师有所有学会的，而且愿意留下来的东西都在上面啊！不管谁了，其实老师并没有是说一定要交给自己的小孩啊，然后就变家传学，其实老师没有这个想法。那这么多师傅呢，关照老师，然后那我让我今天可以成为一个老师，那老师当然是希望呢把这些师傅的所有善意啊都把它散出去。 这样讲什么呢？老师就像老师看到一个电影叫做《师傅》，各位不晓得看过没有？他就讲，这是一个二零一五年的电影，好像二零一五年、二零一六年的电影。他就讲一个教咏春拳的一个师傅啊，他到了天津去的一这一故事。那为什么呢？这剧中，这个咏春拳这个拳种是小众呢？因为呢一代两三人，就是说呢，一个师傅啊，只会教两个徒弟到三个徒弟，不能多也不能多啊，可以少，但是不能多，所以他就发展不起来。 所以说啊，这几年前老师看这个电影啊，其实现在蛮感慨的。那未来我要怎么样把我的技术呢，一个一个放出去呢？最后老师之前也教过一些学生啊，就发现一件事情是什么呢？就发生到啊，你这个教学的过程之中啊，你 A 教完了，可是你 B 要去连贯的时候，就变成是说他卡的东西太多了，他卡的东西太多了。你可能你以为是占卜啊，占卜这东西啊，像老师很多朋友跟贵客都知道说啊，他们也会占卜，可是为什么占出来跟老师占出来结果是不一样的，或是解说方法不一样？ 或是你看这卦的成型会变不一样了，因为一样一个挂在你面前的啊，比如说天山天天天水送啊送卦天啊送卦在你面前，那你看到是送卦，但是老师看起来东西又是另外一个东西，所以说啊、有时候就是就是就是会有不一样的一个做法，比如说天风天风姤啊，或者是什么呢火泽葵啊之类的，它都不一样的不一样的做法。为什么？因为它每一根每一根的爻啊，它可以有变很多种变化，那这个变化又又又回到了易经，易经又回到了。 另外一个六兽六亲，然后要包含的甲乙丙丁戊己庚辛天干地支都包含了进都在里面。所以说啊，写这个东西啊，老师一直考量很久，跟金毅老师也讨论很久，怎么样把它写下来写好嘞，就是要花时间。好，希望呢一个一个写下去，十年之内不知道写得完写不完。那所以说啊，老师今天下午啊就就发了一篇文了，然后跟金老师讨论过之后，我们试看看有没有朋友愿意加入我们团队，帮老师分担一下。 呃，集思广益一下，来就加入我们团队，来一起制作这个节目。那就这，就 <laughs> 想不到呢，这个报名非常踊跃啊。那老师还没有消化完，好，还没有消化完。那未来的节目呢，会不会会是什么样的变化？其实老师还不知道，但尽量我们把节目要做好，包含了我们回到中国的，比如抖音或是西瓜或者是任何的视频，我们要把它做好。现在就需要大家群策群力。那条件里面，这前刚才有今天下午有说过，就需要三十岁以下，而且最好是在。 中国内地的同胞为什么没有选台湾的呢？没有选台湾原因是因为啊，那个思想太相近了。老师觉得啊，我们在讨论这个团队的时候啊，需要是更多元的思想，很多人一直参与，然后呢，你有不同的不同的文化、不同的环境啊，不同的一些思想逻辑，这样子的话，我们在一个 brainstorming 的时候啊，这样会做得比较好。那最好是年轻一点的，为什么？因为年纪大一点的那个思想会比较硬一点啊，而且因为。 年纪比较大的，要生活上有很多的事情，你太太投入到这个文案里面，那可能会耽误到你原来的正职工作。所以说啊，里面也有写说三十岁以下的，那么很多人不说，很多人跟老师争取说啊，我才三十五啊，啊，我以前三十八，对不对？怎么样都比你陈老师年轻吧？啊，不是， <laughs> 是因为做这个事情啊，他很花精神力的时间，啊，很花精神力的时间，不要影响到正职，当然是最好的，好吧？ 好，这稍微解释一下哈，我们稍微解释一下，就是说我们今天下午发这个文了，后来现在大家看不到了，老师把它删掉的原因啊，是在这个地方啊，不是说哦老师突然发生什么事，然后突然后悔来，是怕怕别人知道后建立团队了没有？就是因为太多朋友了，还有是说老师有征询一些在中国的一些文案设计公司啊，我们都开始广泛的去听去听取大家的意见，所以说呢。 暂时老师先不争了，好不好？先不争了，不然的话，那个 <laughs> 一下太多文案进来，老师也看不完，好吧？好好，感谢各位今天参与哈。然后我们今天先，我们今天要讲到的是什么了？选择成为烦恼，你应该害怕的是时间的误区。这个这个主题啊，其实在以前就想讲，但是呢，一直没有排上去这个话题。为什么呢？因为这个时间的误区啊，它是欠上很多东西。我们在过去的直播啊，我们曾经讲过选择的障碍。什么是选择的障碍？ 选择障碍就是说，当你面眼前面对很多不同的抉择啊，很多不同抉择的时候，我不晓得选哪一个最好，所以我开始投鼠忌器。如果我选择这个不好会怎么办？那如果我选错了会怎么样？所以说呢，就开始犹豫、紧张跟害怕。所以当时我们的选择障碍，就是这个节目在过去的直播之中，不晓得各位有没有看过？应该是有一半以上的没看过，因为那篇阅览次是次数好像才好像才几千还是一万多次，看的人不是很多。 那老师在开始之前师我们必须要提一下，人在面对选择的时候啊，好，你觉得很困难、很害怕、不知所措的时候，通常是因为你只看到了选择，而没有看到选择背后的意义。这个跟你要了解这件事情，选择本身是一件事情，A 路或 B 路、C 路，我们就有三叉三叉口，我不知道哪一个是出口，我不知道哪一个对我好，是因为你没有去了解。 你选择这个之后，如果他走进去之后，他会有什么样的选择？他会有什么样的结果？你有没有先把它规划出来？那你当你知道选择的意义时候，就不害怕了。比如说什么呢？你今在前面，那走一条路上面，前面有个悬崖，哦，那后面是一个后面是什么呢？后面是一个大河。那你要跳下悬崖，还跳下还是跳到大河里面？有时候你就开始觉得前面也不对，后也不对。 但是，当你去认真的去去了解了解后面的大河，河很大，河面很宽，哦，这是宽到不得了。但是你认真去看的时候，原来这条河它只有到膝盖不到的一个水位，等于说它很宽，但是它很浅。那么很浅状况之下，你这条这个是不是险路？那么变成悬崖是险路了，对不对？那当你发现悬崖可能是险路，但是我又非得往前往后可能会绕远路。 那我必须往前，可是我不晓得该不该往前的时候，那你们探讨一下，这个所谓的悬崖到底是多高？各位，有没有想，有没有了解老师的意思？当你知道悬崖多高之后，你才能决定你能不能冒这个险。比如说，这悬崖看下去好像前面没有路，结果结果它才一百五十公分的的那个上下的区间。那如果这一百五十公分，基本上你一撑一跳也就过去了。那么你看不到的路，其实下面都是路。 只是因为你害怕前面，你觉得前面是没有的，你就感觉到害怕。所以说，人生的选择障碍都感觉到是说我难以投鼠忌器的时候，通常是在这个点。比如说，最近到了一个毕业季，我们到了毕业季之后，老师现在接了很多很多的一个咨询，但是老师没有每个都接，然后就希望大家能够看到我们这一篇的直播。为什么呢？就像我们现在在在要去做毕业季啊，很多人说我要选 A 校、B 校、C 校，然后那他们的哪一科、哪一科、哪一科？ 那当然，这样的学生当然通通常就是说他比较选择的权利，就是说呢，我有我有差不多的实力，只是呢，我不晓得我选这个科目对不对。那么老师会通常告诉你一件事情是什么事情呢？会告诉你一件事情就是你你读了这个科系之后，他所得到的结果是什么？ 比如说，我们曾经有很多的，有一些小朋友很喜欢跳舞啊，妈妈很爱他啊，就是说他喜欢跳舞，那我们去舞蹈社啊。有些像老师的儿子，他很喜欢体育打拳，你知道吗？他武术学校了，我就一年半没有看到他了，对不对？因为有什么 COVID-19 嘛，对不对？哦，跟他他喜欢打拳，那那那还有其他学生呢，他可能喜欢就是历史地理。那很简单一件事情，这个行业，当你毕业之后，请问你要做什么事情？这个是不是头先要了了解的事情？ 如果你今天选择了选择了舞蹈，那你未来的路就很简单。你走这个方面的专业，那么他的月收入在哪里？基本上你现在可以打听得出来。如果你的目标是为了赚钱，而不是在这个行业之中发光发热，或者说我要就是以这个职志为主，好，那么你就应该先了解，当你从这个学校毕业之后，你能够获得多少的月收入？月收入是一个很重要的考量，它很俗气。 人生不是只追求钱，那当然老师也知道，人生有理想、有抱负、有一些志气，对不对？我们要对社会有益，但这个是一定的。我们先把这个冠美长皇话给把它放在一边，我们先了解一下，当你毕业之后，你要怎么样养活你自己这件事情？你自己要活下来，可不是你有片瓦遮头，你也不是有碗吃饭，你就可以，懂我意思吗？ 当你毕业之后，你要面对到的是你的房租啊，是你的保险费啊，是你的自装费。你未来可能还要买房钱或者买车钱这些贷款，还有你的助学贷款，你要怎么去偿还这些钱？怎么偿还这些钱？那么这个时候你就要知道，我今天花了五四年的时间，甚至五年的时间，或者是我花七年的时间。为什么七年？要考研究所啊？你花了七年的时间，你从十八岁好念到了多少？念到了二十五岁。 你出来的时候，你呢能够从事什么样的行业，而不是是说你毕不是说你毕业的前一年你在考虑出路，出路永远是在你选择的时候，你要决定它的结果。各位，你一定要如果周边有的考生这件事情，你一定要特别注意这件事情。所谓的出路，不是在你毕业前一年去考虑，在那个时候考虑的，你能够选择的，其实基本上你自己也不是很清楚，因为大部分的时候你念书已经念傻了。 那时候你的选择基本上是只要有收入，看收入的高低而已。但是那你前面念的跟你为后面考的收入高低，那你不是浪费你的时间吗？等于说你现在念的科技只是为了得了毕业。现在大学的学历不是这么的值钱。你说在二十年前呢，在中国在台湾，你大学学历是一个一个一个起薪的一个标准。但现在可能也是，但是它并没有这么严重。 那么这个时候你就发现到，好，那我既然要做这件事情，比如说老师一直跟儿子讲，因为我不在他身边，所以说他常常当做左耳左边耳朵进，右边耳朵出，那也没办法，我们是没办法逮到他。我就问他一句话：你今天念武术学校，你只有两个选择，一个是比比武，比武冠军扬名立万；第二个呢，你就是去当体育老师。无论你选哪一个，你告诉我，你告诉我一件事情，怎么样养活你自己？ 当然，他心中有涟漪，会觉得害怕。但是呢，因为我不在他身边之后，他还是继续练拳。练拳没有不好，但是如果他没有办法做到最好，他的人生会有这样的结果，他会有这样的结果。哦，这个是我们可以了解的事情。那么，为什么他跟时间是有关系的？为什么他会有所有时间的误区？这就第二个阶段。如果你现在进到第二个阶段，就是你已经大学毕业，你要去考更高一点的东西，比如说你要考硕士，要考研究所，你有没有考虑过你？ 毕业之后你要做什么？各位懂我意思吗？考研究所这个事情，很多人来咨询老师，我适不适合考某个学校的或者某一个国家的研究所？我考研啊，或者考博士？但是呢，很多人就讲到一句话，很多人忘记一件事情：当你念完，我们讲到最终的一个选择，当你念完博士的时候，你现在的年龄加上你博士顺利毕业，博士要顺利毕业，并没有这么容易。 有些天才啊，可能在英国或在加拿大，他可能毕业时间可以缩短，但是大部分的时间，你念博士没个三五年，你是念不出来的。啊，能够念完，有些是人才，老师真的是佩服你，你人才三十岁之前，你可以可以从那个学校毕业出来，成为一个博士。博士嘛，很多朋友就就觉得说这博士头衔很好，有些是家长代替问的，就说我小孩想念博士，我也觉得我要栽培他出来。 那老师就问他一句话：“你念了博士之后，你要怎么样？你要做什么工作？”那很多当然就是说啊，没关系，我们有谁谁谁啊，认识谁谁谁的公司，或是谁谁谁可以介绍他去上班。上班拿多少啊？哎，可能一万五人民币啊，或者是两万块人民币都会有这件事情。但是他住在哪里？他住在北京或者是深沪广啊这种这种很高额地区，妈妈爸爸他已经是怎么样了？身家已经几个亿了。 身价已经几个亿的人，然后这个事情是老师之前跟客户谈过的，哈，他们说可以来分享出来的。好，身价已经几个亿了，然后呢，他就让儿子去练一两万的工作。那我说， <laughs> 你你你自己的公司，哦，你自己的行业，就让你儿子不愁吃穿，你让他去做一两万的事情，他做得了吗？他能够做得了吗？而且他如果就算不想做，他想自己串出去做一件他自己的事业。 可是他毕业的时候，依照你现在的年龄，到你读完博士后毕业，你已经三十五岁了。三十五岁的时候，或三十二到三十五岁都有哦。三十几岁的人，你进到职场当新鲜人，你就走两条路：一个就是研究人员，第二个是高管人员。那高管的基本上你要靠人脉哦，其实在哪个地方都一样。第二个，那有没有做研究人员？哦，研究人员这就是两条路。那你要不要做这条路？ 结果后来回去问小孩，小孩发现说他不要做这条路。可是你去培养他做做一个未来出路只有这两种的时候，他就只能把他的青春花在这个地方。各位懂老师意思吗？那这个是一般人。好，那我们讲到第另外一个阶段的人，另外一个阶段的人啊，通常会有另外一个想法，比如说他在选择职业。很多人啊，很多朋友像老师自己也跟自己小孩去讲，你没有在二十八岁之前，请你不要结婚。 啊，这是老师个人家庭的事情了。老师跟小孩讲，你没有二十八岁之前，你不要结婚。为什么？因为结婚之后，你的人生是另外一段人生。结婚前、结婚后截然不同。无论你是男人、女人都一样，婚前婚后截然不同。首先，你要去知道一件事情：三十岁到三十五岁这个区间。老师之前的节目有到十十八到二十二岁，我们今天讲到三十到三十五岁这个区间。 三十到三十五岁这个区间，你现在要做的事情，已经关乎到你四十五岁以前你的收入的收入的底基准点在哪里。各位，你能懂老师的意思吗？很多朋友他把他自己的自己的一个人生规划，就是在于我先存到这一百万，所以是说他一直不断的，去做，每天固定的从他薪资里拨出一点钱来存钱，这个做法是非常好的。 啊，你要存钱，这个是很重要的。但是你不能去做一样的事情，直到你到三十五岁之前，你存了一百万，无论是人民币或者是台币，然后三十五岁之后，你再拿这笔钱，你再看继续你是要买房买车还是要干什么？为什么？因为三十五岁以后，你能够去做的体力跟精力你是很有限的，你能够选择的行业是很有限的。 各位，三十五岁到四十岁这个区间，你在就业上已经是不吃香的一个状况，等于是说你在三十到三十五岁没有累积过足够的，而且够够让你去骄傲的这些经历的时候，你在三十五岁之后你要去换工作，那个是有困难，而且你通常越换，顶多只能平移，你要换得更好，除非就是你的经历很好。比如说，老师有一个客户哦，有个客户，他他做的就是人事管理。 什么人事管理呢？他专门帮公司裁员，你知道吗？他专门帮公司裁员。像这样子的一个高手，他走去哪里都会有人要。为什么？因为公司要企业重整的时候，他们需要外部的人来帮他们解决内部的纷争。所以他在他在香港，他在他在韩国，他在日本，甚至在美国，他每三年换一次工作，每换一次他的收入就跳两两级跳。 他就跳了很大一层，为什么？因为他有充分的人事管理，跟他所有的专业。他换工作，他其实这这几年看他换了三四个国家了哦，三四个国家，每一次换他的时候跳好几个地方，但最好是在美国那个地方，因为那个之前他的这个经济还不是很理想的时候，他去裁员，裁了二十几个人，公司给他的红利就是几十万美元，一个 bonus。但是他是阶段性任务完成之后，他又到调到其他地方去继续去给人家去裁员，懂我意思吗？ 所以说，你一定要傲人的一个绩效，傲人的绩效去让你去完成你后面三十五到四十岁之间，你自己能够争取更好跳板的一个空间。这里面就产生一个时间的误区，很多人就把这个时间给浪费掉了。人生什么事情你都可以重来，唯一只有一个事情你是不能够重来的。 那个不能够重来的，当然各位就知道，我们今天的主题它就是时间的误区。我们再去处理这些这些人生的选择，尤其是职业，或者是你今天要去做的任何的学业，或者是你的家庭，很多事情你是没有办法去控制时间。我们人类，尤其是亚洲或者不管是哪里，都差不多。你在五十岁以前，你大概人生就已经定掉了。 五十岁以后，你能够选择的事业，除非你自己是老板，不然你是很难再去选择你的人生走的方向。所以说，老师一直在说一件事情：做事业、做做你的工作，一定要去坚持一个要点，做你最喜欢做的事情，而且这件事可以帮到很多人。无论你是做什么行业都一样。 为什么？因为当你很喜欢做这件事的时候，你才能够把它做成精。你把它做成精之后，你就可以在任何地方使用这份专业，而不是在你原来的地方取得这个收入之后，然后你的岁月浪费掉了。这是一个很重要的地方。那么第二个地方啊，有些人他们很希，他们并没有这么多的专业的一个素养啊，专业的一个技术。 他可能因为环境，啊，可能是因为他的家庭，可能是因为他有很多很多原因，他没有办法去做多余的选择，但是他很想成功，他没有资源，很简单，这个世界上到处都是机会，但是你有没有资源都是一件事情。那么我们今天讲的一件很简单的事情，他的收入，我们假设，好，我们举例来说，他假设可能就是五千块，五千块人民币，五千块人民币，他很努力的去工作。 然后他希望啊，他未来能够从五千块，我能够存到三十万，存到五十万，他可以开一个开一个小店，或是开一个小小营运的商店，或是摊子或餐馆，他来进行这件事情。那么五千块的月薪，你要存到这笔钱是有困难的，因为你扣掉你的食宿是有困难的，而他未来又想去出国去进修。 所以是说，这笔钱如果真是有困难的状况之下，那我们只能说一件事情。其实老师在今年的那个流年总论里面，有很多朋友的的命面，老师都已经跟你讲过类似这样的事情。如果你老师有跟你讲过，那请请包含一下，你不是第一个，也不会是最后一个。我们要善用时间，我们要善用时间，不要让时时间产生了误区。最大的原因就是因为你在同样的时间，你可不可以榨出最大的一个最大的一个资本？啊，是不是最大一个资本？什么叫做最大的资本？ 比如说，老师有认识一个朋友啊，朋友他不是客人，他一直是说他想做这个人生的规划，他需要能够存一笔钱出国游学，然后回来开个店。那他现在的收入并不是很好，所以他现在很努力的去存钱。那老师只跟他讲一句话：兄弟，你现在考虑的不是不是你是不是有没有去节省你现在所有的开支，而是你的来源的时间、来源的金钱的来源跟你的时间是不成对比的。所以老师建议他。 当时是这么建议他，那个好几年前的事情。老师当去当时去建议他，建议他什么呢？你去开计程车，在台湾啊，你去开计程车，计程车你可能可以去开多元计程车。为什么？因为他本来就有车，年轻的时候就买了，他那时候三十三十一二岁，年轻的时候就买了，所以他的贷款已经还完。我说你就去跑开多元计程车，你愿意跑多你就跑多，你不想跑，你手机关了，那你也不用跑。你有老婆小孩，你该做什么你就去做。 一个月最多能拍多少？他原来的收入，我记得没有错的话，当时他是三万一千多，你扣掉劳健保，大概是剩下两万八千，快两万九千。各位在台湾有上班，大概都知道，对不对？大概都知道。好，在这个状况之下，你今后来他跑去真的去跑了开多元计程车了。那么他平均啊，平均他很努力啊，说真的，为了维持他的一个梦想，他平均每一个月开到的的到手的钱大概是七万。 都是扣掉油钱了，大概是七万多块，等于是说他换了一件工作，他做一个月等于等于他过去两个月的收入，啊，因为扣掉油钱跟他的航费，实到手大概七万多块，快八万块。他做一个月等于别人两个月，他做了一年等于他过去做了两年。就像老师之前说到了，你今天如果中共打了台湾，很简单一件事，你给这些高科技厂商的工程师都在占领，跟你讲不用怕，把你的薪水从台币换成人民币。 对不对？你过去干一年，过过去在现在干一年，等于过去干四年。现在现在必别点了嘛，对不对？那你现在干一年，等于过去干四年，那你一年有四年的成的收入，你干不干？你会不会去做啊？会去做，那么他就他就去做了。所以是说，他后来做了之后，后来现在小孩大部分的这些教育费，或者是家庭的一些该还的贷款，他都还了不少。像他现在生活就比较好。当然，他现在改去做其他行业，为什么？因为。 他已经从这个时间里面压缩出来他的工作的时间，得到了更多、的更多的收入，然后他把更多的收入去处理到原来该还的这些贷款。现在他所得到，他现在收入是比较低一点的，大概六万多块。不过是他要喜欢做的行业，六万多块哦，设计行业。赚六万多块之后，他现在过的生活比过去八万多的还好，也比过去三万多的还自由。他真的是因为六万多块才而过的是比较好嘛？ 不全然是，而是他花了三年的时间赚够过去你需要六年的时间才能够赚到的钱。那么他是不是以是不是多出人生多出这三年？各位，你懂老师的意思吗？你怎么样让自己的生命变多，而不是用时间时间去交换些什么？这件事情就是老师今天要表达的事情。刚才老师刚才讲，你用一个月赚两个月的收入，你可能觉得没有什么，但是如果你用三年赚到六年的钱。 你有没有觉得这个事情是不是有一点变化，对不对？那同样的事情，同样的事情，你当你在比较年轻的时候，你付出的越多，你当然你可以得到的越多，所以你后面换出来的当然就是少的，这就是一个相对的一个关系，好吗？来看各位什么问题哈啊，今天人比较少，这这个主题这个主题比较闷一点，然后老师其实应该会重新再讲一次，变得另外一种说法，好吗？ 呃，我的八字和星盘都显示我的婚姻不是很好，但是你也结婚五年了，觉得很幸福，感命你感觉并不准啊，因为那个是你找别人算，你又不是找我算，的， <laughs> 对吧？是不是？你又不是找我算的，你说你要我说什么呢？因为我也不看你的命盘，对不对？所以说，这个不是不是，我就不我不能去批判说别人到底算的对还是不对啊，不一定，不一定。其实婚姻这个东西啊，老师讲一件事情，无论是命理或者是任何的一个东西，我们统计出来的事情很简单，一件事。 世界上没有不能结婚的人，只有不能相处的对方。各位懂我意思吗？每一个人都可以结婚，每一个人都可以结婚。但是你就算命里相克，你也是可以结婚。没有什么不能结婚的事情，只要你能够接受对方的缺点。原来你不能接受，你接受，那么你不就好了嘛？对不对？金一老师跟跟跟我本身就是完全个性不一样的人，你知道吗？就完全个性不一样的人，所以说我觉得上天他派他来特别来克我的。 对不对？那这这跟他生气也没有用，是吧？跟他生气也没有用，这个完全是没有办法的，是不是？所以说，只有能能不能相处的人，你不能结婚；能相处的，就算再相克，你都可以结婚。就算是怎么样，就算是命里已经告诉你是铁扫把，或是什么样的，或是你孤鸾命，都一样。只要你可以忍受对方的模式，那么你就可以相处，那就是幸福的来源，好吗？哦。 好哦，大家今天没什么问题，今天讲的很奇怪哈。所以说，我们在这个时间的误区啊，一定要去充分先去算算什么？算的是一件事情，就是你有没有办办法把时间先纳入你最高的考量，再到最高的考量，这个是一个很重要的事情。我们在做事业或者在做求学，都是一样。像老师刚才举的这个例子，说时间误区啊，首先我们在选择之前，我们一定要把时间拉进去。时间是什么？时间是一个。 在我们在其他的节目可以看到，哈，就像老师这个这个职业来讲，时间对我们来说，它是一个块状的存在。什么叫做块状的存在？就是说，对我们这个行业的，应该不说这个行业，像老师这种属性的人来讲，你的前世今生或未来，它这是一个一个团块的感觉。所以老师今天特别讲这个话题，其实跟老师本业是有关系的。对老师来讲，你所有的时间的历程，比如说老师看一个命盘，现在见我朋友问命盘。 我们看那个命盘，我们就看到你过去、现在跟未来，对我们来说，没有一件事是没有发生的事情。对我们来说啊，我们就要沟通过之后，我们就已经知道是说这个盘过去既然是这样，那你现在是这样，你未来必然是这样。它是一个块状的啊，有些人说像这，有些人是说是它是一个切片状的啊，但是老师认为这是一个有点像是块状的。什么叫块状？当下那件事情就决定未来的结果。说。 是现在跟未来是同时会产生的事情，那我们说，所以说我们在看着说，哎，你现在、过去、未来都同时发生状况之下，那么你要怎么在这个时间点去改变你未来会发生的事情？就像什么意思呢？就像我们在看，也人家说啊，在这个角度啊，叫蝴蝶效应好了，好，就像是蝴蝶效应一样，你在你在大西洋拍了一个翅膀，然后你在北极圈出现了一个极一个什么极地风暴。 啊，蝴蝶效应啊，这这个实际上什么大概大概原逻辑是这个样子意思。那么你要怎么样让这个风还没有吹到北极之前就改变它这个风向，让这个风暴最后不会出现在北极？这懂老师意思吗？这这这样懂老师意思吗？所以说我们在做选择的时候，把时间跟方向一定要同时去考虑。我们做的是人生的规划，你就要先考虑你自己的年龄跟你的时间。 我不晓得大家到现在在听的时候，各位大概是什么年龄？可能有三十岁，有四十岁，有五十岁，有六十岁。老师最高的高龄的客人，他也有到八十几岁，现在应该九十几岁了啊，还在，他还硬朗哦。老师偶尔去拜会他一下，九十几岁了，还是很硬朗。八他他八十几岁的时候，跟老师在讨论什么事情？他的他现在要做这个事业，怎么样做最好？八十九岁了，你跟我谈事业，我当时我听了我也傻了，你知道吗？我听了我也傻，了，说我说那个。 这个这这个先生，你请问你你现在要做什么事业？他说他有梦想，他的梦想就是要要去世界各地去画他的他的风景画，这是他的梦想，他的梦想你知道吗？他的梦想，所以说还问我说我要怎么样可以去达成我现在要去做的这些开的画展，还有一些书法展，我怎么去安排他对我是最好的选择？他的人生没有放弃，他每一天都在积极的去缩短。 他可以可以用可以用的时间，然后来取得更大的一个成效，这样懂老师的意思吗？所以人生的选择是在于你必须要先知道你五年后自己在哪里，这有点像老生常谈。五年之后的你在哪里？你现在就必须做什么事情？十年后的你在哪里？你现在就必须往哪个方向去运行？就像老师一直在练，我们老师老师到现在还有在练拳法跟书法，练的都不怎么样，说坦白的，练的都不怎么样，但是。 有没有办法持之以恒？这个很重要。就像老师十几年前决定要学命理，学命理老师都很急。我希望能够三年之内，或者不要说三年了，当时的心很野了，那个二十出头而已，那个心很野，对不对？我需要呢六个月出师，是不是？哎，别人要学十年呢，哎，你神经病，不可能。我需要六个月之内，我就把这个道理学通。有没有达成这个结果？当然是没有啊。后来花了比较长一点时间，但是。 这件事情很简单，当你越勤在于在哪个部分的时候，你就可以压缩它的时间，得到更相应的成本。这个是一个绝对道理的道理，好吗？呃，老师如何在已设定好的命理盘命盘里活得更从容？你要讲一个实用一点的，这个我不是很了解这件事情，好吗？你我有不懂你的你的人你的里面意思。我信教吗？你三十了，呃，虚长你十来岁。 信教这个事情，我好像是做宗教行业的。 <laughs> 你问我信不信教，我好像是做宗教行业的， <laughs> 所以说你问我信不信教，我现在有点尴尬。那个教到底是什么呢？ <laughs> 有点有点问题，好吗？哦，做科学研究，同时都是八十岁哈。所以，说你看，就是我们人世间在去做这个变化的时候，很多人在等待，等待什么？等待一个机会，等待一个机会。 当然，老师在过去我们在做一些流年批论的时候啊，我会给你一个一个时运曲线，然后在里面都会告诉你一件事情是什么呢？你在好运的时候做做积极，你在低运的时候做保守，这叫审时度势，知天啊，知天地的时运，这个很重要，因为这个是针对个人的，所以它是有一定的参考价值，但是不能说它是绝对啊，不能说它绝对，至少老师现在得到的回馈。 很多人用这看，真的去认真去看他的一个人生曲一个行运曲线，他去做一些决定，的确在好的时候他去做，他的成功率比较高；在坏的时候他选择隐忍，后来发现当时要做的选择那个是一个坑啊，别人给他上了上的一个套路。那当然也是有这件事情，但是在前提之前，就像老师前两天我们在发的那个疫情周报，疫情的周报也是一样，能力跟经验这两个东西是相辅相成。 机运它是随机而成，随机而成的机运，当你遇到了能力的时候，你有没有足够的经验？这三个东西有一个就是用时间当做一个中间值，你没有时间培养，你培养不出经验；你没有时间去经历，你经历不出能力；那么你也没有经过时间的流淌，你不会得到这个机运。所以是说，在这个地方，时间就是一个很大的一个粘稿要点。 人的时光是有限，老师还是在同时在讲这件事情。当然，像刚才朋友讲到了，德国在八十几岁的时候，你可能还在做研究，还在做这个事情，这个是很好，这是很好，因为他是专业。有没有回到老师一开始讲到的，你把一件事情最喜欢做就他把它做很精，而且可以帮助到很多人，那你就不受时间的控制。就像刚才那个朋友在德国讲到一件事情，对不对？他就是完完全全的做这个研究，所以他到老了，他还是值这个钱。 是不是这个一样的意思？因为他有年轻的淬炼，所以他得到老的时候有同样的事情。但是现在大部分的人，而不是在基于这个摩罗基里面去做，大部分基于是在什么东西？我什么时候运好，然后我开始努力，我什么时候可以可以可以发财，然后我在那个时候我去等他发财，这个时间它是不可逆的。 所以说，我们到这个这个这个点的时候，我们没有办法过去回去，把我们不足的累积起来，然后再回到这个现在这个点上去取得这个机会，这个是一个办不到的事情。这个是各位懂老师的意思吗？好吧，要看各位什么问题哈。突然多一点几个字，我看看一下。阿姨是留给不想努力的人。 <laughs> 哦，这个讲得很好，好父兄，这个讲的很好。阿姨是留给不想努力的人，你不想努力的，这个这个讲的真是好，你知道吗？ 这个话题其实很有意思的，哦，这阿姨不想努力，就是说那个阿姨很有钱，然后需要小鲜肉陪她。那前提是一件事情，阿姨是有选择性的，你知道吗？阿姨是有选择性的，对不对？她要选择的绝对不是老师这种胖大叔，对不对？她都是已经是阿姨了，你找个大叔有个毛用，是不是？你当然找一个像少年的，少年的也不是年轻就好，对不对？你要有体力。 呃，嘴巴要会甜，长得要帅，你至少也要腹肌啊！不是，要是是八块分开来的，不是像老师八块练成一块的，对不对？不是。那么你不想努力了，但是你有没有不想努力的本钱？那你前提这很简单一件事，你有没有维持你的帅气？你有没有维持你的美貌？你有没有维持你自己的一个谈吐技巧？你有没有维持最基本的身材？那么当你有这些事情之后，你才能说：“阿姨，我不想努力了。” 但是在不想努力之前，你已经为这个不想努力的结果，你做出很大的努力。就像老师之前小时候啊，老师在在那个父母啊带老师去逛那个经过一个林森北路，哦，那时候很多阴阴阴走来走去，因为小时候家里很穷。然后呢，回到家长大之后问说啊，你家为什么做这个酒吧女呢？他那那母亲就告诉我是说啊，你不要小看坐在林森北路那些妈妈桑，那些妈妈桑。 他可能精通的是英文、日文、韩文，然后呢，当然国泰语当然也都是会啊，中文当然也是要会，台语也要会，有时甚至还会客家话。一个酒店的妈妈桑，她可能会六种语言；一个酒店小姐妈妈桑了，她就会六种语言啊。有些小姐至少懂三个语言，为什么？因为她们是高级酒店，来的人不是是不是只是为了是说你摸摸你的小手，而是跟你讲话的时候，她能够对应到我们讲话之间有这个共鸣，所以你的。 他的阶层在一个地方，所以说他收的费用就是就是比较高的。我们看到的是他好像卖弄他的美貌，事实上他是卖弄他的才华，懂我意思吗？很多的这个在尤李森本人过去是这样的，现在我不知道，我不能说我现在去过，不然的话等一下要发生家庭革命， <laughs> 对不对？所以就发生这些事情，很多事情是你过去的累积导致你尽快的累积起来这些本事之后，你现在拿出来用，那是很足够。 但是你前面有没有把尽量把时间压缩？你把时间花在追剧、看手机、滑抖音啊，或者是做任何一切的时候，你把你的时间是不断的膨大、拉宽、拉宽之后，它变得很松散。你没有办法在你时间到的时候，你可以得到妥善运用。这样，你各位有没有找金老师要表达的一个意思嘛？哦，来，这是一起办生毕业在家一年多，在多人多，无欲无求的闲者模式。 那么这个是你的选择，好，我们再讲这个这位朋友哈，R，哦，你讲说在多伦多进入一个贤者模式，无欲无求，但是你要知道一件事情，各位你要知道一件事情，现在所有的你可以从小学直到你博士毕业，你所需要的任何的 information，任何的知识，任何的技巧，都可以在网络上得到，跟我懂我意思吗？ 我们在学校只需要人家引导我们怎么运用这些网络上这些散漫的知识、散漫的一些信息。不要告诉我你现在当初当做博士做论文，你不需要在网络上找资料，那是不可能的，不可能的。就光你要去做博士，在最后写论文，维基的维基文库就是你的好伙伴，对不对？你一定要有一些的来源，你可以得到这些东西，是不是？那那么在这一年的时间里面，你选择贤者模式，但是你有做贤者的事吗？ 贤者是什么？他之所以为贤，那是因为他脑中有无数的、无数的知识 （knowledge） 在这个里面，所以他是贤者。但是你是闲空闲的闲，那就变贤者。那贤者模式就不一样，是不是？这一年你可以选择浪费。你说你打乱你未来的、未来的一个人生的布局，那你现在有没有想办法把它修正？还是你在等时间到了之后，你再去布局这件事情？ 预知未来去布局，不是只有算命师可以去做，人人都应该去面用这件事情去处理这个结果的时候，我们要怎么把时间去压缩？时间一定要拼命的压缩它。只要你未来你有你自己想要做的梦想，你就必须压缩。当然，也不是每一个人都说我一定要很积极的在我人生上得到什么高端的成果。 有些人他就希望我做好一个公务员，我希望从这边做到退休，我能够享受我的人生，啊，我就是早上上班，晚上下班，难偶尔是忙的时候加班一下，但是我要准时退休，我退休的时候我要确定国家可以养我一辈子。这样的人有没有？我很欣赏这样的人。那么，请你计划好你要怎么玩。 因为你既然已经选择了一个，你可以从头到尾，你都是安安稳稳的获得国家给你的、给你的、给你的一个薪俸，然后你也为国家付出你的青春。那么，请善用你的青春，因为你已经不被金钱所困扰的时候，很简单，用有限的金钱得到你无尽的人生。什么叫无尽人生？该去玩的时候，该学什么的时候，你有没有尽可能的去享受？这个很重要。如果没有，那你叫虚度。 因为你只是领了钱，然后吃喝玩乐，然后吃喝而已，还没有玩乐，啊，你就把钱存下来，或是干嘛都没有。买房，买房之后，你你人生就是退休之后，你没去几个地方，你也没看过几本书，然后莫名其妙就老去了，然后越老心情越不好，脾气越来越暴躁。为什么？因为我突然想不起来，我这辈子的人生，我到底做了什么事情？除了我有点钱，那有更惨的是，我还没有钱。 对不对？很多事情不要等到那个时候我再去想为什么我之前没有准备。时间的误区通常是在最后一幕团块它爆发出结果揭晓了之后，你才知道之前我应该选什么牌。但是在这个路上，你选牌的时间点是非常之多的，而我们有没有自己先上去把牌给选起来，这个就是非常重要的事情，好吗？啊。 好了，做什么好？做一些义工、养老、做慈善、一些知识佛法、跟周道合、一人聊天、人生经验、念佛，想做什么做什么，很自在。这个非常好，这就非常好，这就非常好，对不对？享受人生。如果你想要享受人生，那么你要让自己每一天都很快乐，因为你过去，你过去已经为你的现在做出了准备。所以说，你现在得到这个果，那么请你让自己快乐。 尽情的快乐，各位享受绝对不是一个罪过，在自己的能力之范围之内，尽可能的享受，尽可能获得快乐，这个事情就是好事。我们虽然不能说只只有享乐你就可以成佛，但是你心境上的的的自由就是一个很大的一个成自我上的一个成就，好吗？念佛就好，最大功德福报不就是念佛。 呃，这个我们今天不讨论这个，但是老师并不是这么这么样的想，说念佛就是最大的成就啊，念佛没有什么太好的成就，就是就是念佛而已。你有没有做到与佛不二？好吧，我稍微还是提一下，念佛念佛，你有没有与佛不二？念阿弥陀佛是为了向阿弥陀佛，而不是念了阿弥陀佛，然后你就变成阿弥陀佛。念了观世音菩萨是你要成为观世音菩萨这样的人，而且你也有他的心境，你有他的行为。 对，以种种心，有诸国土，度脱众生。你有没有做好这件事情？你做了这件事情，那你念观世音菩萨，你就是观世音菩萨。你做好这件事情，你不念观世音菩萨，你也是观世音菩萨。念佛念自己，这个自己就是你。念什么佛？你要先学习佛，你要去实践佛，而不是只是念佛。不然，我们很简单一件事情，现在不要说念，比如什么东西了，买一台念佛机也不过几百块台币。 放上去，从二一天二十四小时插着电，它可以念大悲咒，从早念到晚，而且持续给你念一年，一年三百六十五天。请问念佛机它会不会成佛？它不会成佛，为什么？因为它就是台念佛机，它不会成佛。会成佛的是谁？会成佛的是人，是有有情之生物，他们会成佛。在哪里？在他的行为，在他的心境，他才会成佛，好吗？不是说念佛无用，而是你念佛之后，你要有佛心。 佛行佛举，那么你才是有念佛的功德，这个是一个很重要的事情，好吗？哦，学放下很重要，当你这辈子烦恼就要学放下了哈。老师背景是哪里啊？这个背景好像是老师去那个上海，好像是吧？上海那个上海的那什么园呐？豫园啊，不是那个，是偶遇了哦。上海豫园在城隍庙旁边啊，在上海城隍庙旁边有个叫豫园，啊，那个豫。 是那个怎么讲一个一个芋啊，那个芋怎么去形容？反正就是那个芋圆，但是不是那个台湾的芋头了，做了一个圆的芋圆，好吧？那个芋圆里面的一间房子，我是去拍去云游的时候啊，把它拍下来，然后当做老师后面的背景。说老师后面背景其实一片绿色了，好吧？ <laughs> 其实它是一片绿色，它不是它不是真的。老师在这个书房那么好看，老师跟金老师讨论过一件事情，我们是不是要再把这个房间啊装潢的是说哦，就是把它变得不需要用绿色。 然后是真实的背景，看起来好像比较有深度。后来想一想哦，好像没有必要，因为我这个现在背景，我想换就换，对不对？我想换就换，那我也不需要是说一天到晚都固定的背景。不然到时候如果你又想换背景的时候，那你是不是你是不是又得换家具？那能拿那么多钱啊，对不对？拿那么多钱可以换这个家具，是不是？后来还是决定做这个啊，这个预言，这个预没有错了。好，感谢大家哈，鲍老师讲出来那个预哈，不是那个芋头的芋哈，是这个预言。 那各位，如果有去上海城隍庙旁边有个预言，要讲门票的啊，是中国很特色，就是任何任何无论是什么地方，你都要讲门票的。除了杭州哦，杭州以外，其他地方都要讲门票。门票好了，你有你有收钱，你当然可以去维护它，这个很重要，好吗？呃，九月死后，死后侥幸功德圆满，跳脱六道轮回，那么成佛后的记忆是否就这一世的，还是？ 这是其实跟我们今天的主题有点不大相关的， <laughs> 说坦白的好吧？这个我们今天主题有点不大相关，但是其实要把它讲成相关也可以，好，师稍微讲一下。我们人生中啊，圈，看老师讲到了一个人的生命之中啊，我们过从我们过去到现在，我们累世的因缘都是一块一块的。各位有，当我们现在有肉体的生命啊，是一个最短的生命。各位你要知道，我们整个生命的曲线啊是非常长的，长到是你无法自信。 长到几十亿年都有可能，对不对？那当然，以现在的人类的存化的文化里面啦，当然还没有看没有看过这么长的啦。但是基本上还是生命长度是很长的。那么在这个累世因缘之下，当你出脱的时候，记一般的灵，你是记录会留在你的元成功啊。当然，你有些人会记得，有些人不会记得。但当你成佛了之后，就像什么？ 就像你成人之后，你回顾你过去从幼儿园、小学、中学、高中、大学、研究所，还有每一次喜欢的小男生、小女生、老师，啊，你一定都每个都记得吗？不一定，有些记得，有些不记得，有些记，有些不记得。所以是说，这就是回顾的你自己的生命的片段。各位，你会觉得是说，好，那个只是过渡过过程过程啊，你跟我们的整个轮回有什么关系？不对，各位，你要是想到一件事情。 当你在小学、当你在幼儿园的时候，或在你在小学的时候，你跟同学男生跟同学打架，女生跟同学闹不愉快啊，或者是你可能被捉弄一下的时候，当下你哪次不是觉得天崩地裂，哪不是觉得你特委屈？哪一天你考了鸭蛋，准备回家的时候，你哪好像回去在往地狱的路上迈进，对不对？寸步难行，是不是？那大掏出那个零元的考、零分的考卷或者低分考卷给父母签名的时候，你哪一次心不在抖的，对不对？ 那那个世界就是你的全世界，只是你从那个地方离开之后，你就认为它是一个过去，不，它是一直存在。它在那个世界，在那个地方，它在那个团块，它的那个时间块，它一直都是存在的。所以说，同理可证，痛苦跟怨恨也是一样。痛苦跟怨恨，当你一直不断的回忆它的时候，是从你现在的时间去回到那个过去的时间，所以说这个痛苦一直都在。 直到你不要它的时候，这一段的时间才会在才会把它归档跟丢弃在其他的生命的角落里面，它就不会再影响你。所以说，你说成佛之后看到人人生你自己的生命到底是一世还是多世，多世的几率是比较高的，但是你能不能记得也是另外一件事情，好吧？那今天问的问题怎么好像跟跟我们今天主题没什么关系啊？好，今天主题也比较难问的好吗？人也会变成植物嘛？它是不同属性的，好吗？不同属性的。 不说不同属性，说人变植物的几率是不高不高，但是但是植物也是有成精的。好，这个这个很奇怪一件事情哦。老师从这个行业这么久，见过哈见过树神哦、石头神、山神、河神、海神啊，还有各种的一些兽神或者是一些什么精灵啊、妖精啊，或者是一些一些特别的，它植物会转换成一个。 一个一一强烈意识的存在，啊，它会变成另外一个高等生命。但是老师还真的没有见过人类转生成植物。说真的，我没有见过，可能老师的道行还不够，但是还真的没有见过。是说，你人，你这个你这个现在我们所认所说的这些动动动物啊，哈，无论是昆虫或什么东西，它转生为植物，这个就比较奇怪了。感这个这个真的是没办法去特别去解释为什么。但是呢。 植物是可以变成变成有有情之众生，但是有情众生你要回到变成植物，没见过，说真的，真心没见过啊，可能有其他有了，只是老师还不还不聪明而已，好吗？哦，当你念佛的时候，就是一大大福报功德，不是一种杂修，其他的修非常困难，念佛是快速通道，这只是你们个人想法，是尊重，老师尊重，好吧，老师尊重。 尊重你们的想法，说念佛是可以成佛的一个最快的捷径。但是呢，如果真的去翻到各种经典来讲的话，其实基本上基本上是不是这么一回事的啊？不是这么一回事的。好，你要我们引用一件事，引用一个法来讲好了。我们引用一个经典法，我们这样讲佛教，讲个经典法，《金刚经》里面哦的末段的有一句记文讲到：一切有为法，如梦幻泡影，如入亦似电，应作如是观。 各位，再懂老师意思吗？这里面还有讲一句“法法法无高下”，说在这样子的一个状态之下，我们并没有办法去说念佛是一个唯一最快的道路。各位懂老师意思吗？懂老师意思吗？最重要的事情是，你怎么知跟行？你有没有想做佛的事情，与佛的心是一样的慈悲，好去去履行经文中他认为你身为一个善人该做了什么样的事情？ 这个是一个很重要的事情，好吗？就像念书，念书，你书念得好，跟你人做的好不好，是不是成关系的？一个学霸，他代表他品德一定很好嘛？各位，我们所谓在社会上的成功人士，是因为他书念的很好嘛？我们先讲一个比较实在的事情，念佛嘛，念佛就是念心，对不对？念佛就是念性啊，那当然也算为了与佛不二。但换到这样，我们到底是不是在？ 学习佛法的时候，是为了念那个佛的佛号，我们就可以变那尊佛。我今天念的念《论语》念得很好，我就变成孔子，有没有是一个等号？如果念《论语》它不能变成孔子，那为什么你念佛可以变成佛？懂我老师意思吗？你念佛要变成佛，那请你去了解佛。你了解佛之后，什么是大日如来？什么是阿弥陀佛？什么是大势至菩萨？什么是宝瓶菩萨？什么是月光菩萨？什么是日光菩萨？ 对不对？地藏王菩萨他有几个化身？他遇到了什么样的事情？是不是？那在在世尊在说法时，地藏菩萨许了什发了什么大愿？为什么他地狱不空，誓不成佛？典故在哪里？你他到底是经历了什么样的事情？对不对？为什么他要他要发这个宏愿？那为什么阎罗天子就问世尊？哦，虽然地藏菩萨说地狱不空，誓不成佛，但是为何天上的这定额 我么在阳间的人不断的一直往地狱去涌进呢？他罚也罚了，骂也骂了，一批一批渡走了，为什么又有另外一批要往地狱里去钻呢？为什么？这些在念佛之前，我们是不是应该了解佛要告诉我们的事情？所以说我们在念阿弥陀佛的时候，你对阿弥陀佛经有没有真的熟读它，而且去试图了解它阿弥陀佛经？所以说我们在念南无阿弥陀佛念的是什么？他在什么样的地方？ 青色青光，白色白光，黄色黄光，赤色赤光，它在哪里啊？阿弥陀佛的佛境，对不对？那他讲的是什么什么世界？讲三千大千世界，这个世界是有情世界，有环世界还是无环世界？说这个东西很多事情啊，是在知跟行之间，我们要取得一个平衡。我们不能只行不知，我们也不能只知不行。佛法它是一个中庸之法，关关注于在于你怎么行佛的慈悲。 学佛的思想，那我们念佛就可以有无量寿佛，就可以无量功德，好吗？哦，来哦，观音之爱，有人说不不会观音之爱，观音之爱是是什么东西？没听过观音爱什么东西，好吗？哦，谢谢兰花哈，是心作佛，非心作佛哈，很好。请外，老师有那种公庙联合道场做医疗身体的。 不要去相信哈，老师很认真的去告诉你一件事：不要去相信，透过宗教的法门，你可以让你医疗身体。我们是做宗教的是没有错，我们也知道很很多。我们就算我们的一些一些事情是是是有它的功效，但是有病请先看医生。老师生病不会画符治自己，老师生病先去楼下诊所挂个号。 对不对？老师上次去做胃镜，不会去拿个香点着，我嘴巴里插吞火箭，然后让香去烧走我的我的患区，对不对？没有，是不是没有？对不对？我今天生病，我去看医生做胃镜、多炸肠镜，给他戳戳戳。我是老师，我会的，比你们至少多一百倍。关于这种这种法事的部分，没多你一百倍都都已经太夸张了，至少都多一百倍。 那难道我生病的时候，我是化香灰，然后去喝下去，然后就我靠好健康吗？不会好吗？有病请看医生，这是先决条件。没有看过医生之前，不要讲这些事情，好吧？这个是很重要的事情。当然，有些老朋友他们他知道说，可能就是说，我们可以大概知道说你大概是什么样的病，但是有病请看医生。 不要相信算命的，或者是法师，或者是什么什么仙姑，或者什么大师傅的说啊，你这个一定要做什么功德，然后你病就会好哦。如果这样就会好，你当那些念医学院念十年寒窗哦，这样实习医生、小一种医师，然后呢这个主治医师，然后要变成变成老师的，然后变成资深医生的，这些人都是傻的嘛？就你一个跳大神的，你就可以把他治好？不要这样啊！不要这样，有病请看医生，好吗？ 道教一皇大帝，佛教如来佛，基督耶稣，同一个维度嘛，不同的维度，好吧，不同维度，但是精神也是一样，不不同维度，好吗？哦，练厨艺练得好，借两万多块到人债也是有。哦，现在学学时计，成绩掉车尾，跟老师一样。呃， <laughs> 经理级的哈，最主要是你有没有善用你的时间？这个时间这个观念，大家很容易模糊，因为现在时间过得很快。 你知道吗？这等发薪水比较久一点，但是现在时间过得很快。你有没有想尽办法压缩你的时间，做出最高的产值？这是你战胜你自己、生命圆满的一个非常重要的关键。这其实是老师今天要表达的事情。你一定要去压缩你自己的时间，尽可能让你每一分的时间可以为你获得更多的成果，这是很重要的。就刚才有朋友讲，他已经退休了，他可以做这么多开心的事情。 你他像这样这样的朋友，他老了，他可以做一些开心的事情，去学佛做自工，那是因为他在年轻的时候他已经完成这样的工作，所以他现在快快乐乐。这个是一个等号，各位你知道这是一个等号。他没有假设他假设好，我先不用你不要告诉我你真的做什么。假设他是一个老师，他是个公务员，他是一个教授。 那么他也得先在几十年前的时候，在老师的薪水不好的时候，在公务员被人家看不起的时候，他选择做这个职业。说他现在做的这几十年之后，他现在获得这些快乐，不应该吗？不应该吗？各位，在我们抱怨人生不公平的时候，我们有一个在台湾有中华民国有个总统叫做陈水扁。 怎么样，他就可以把到有钱人的女儿？怎么样，他就飞黄腾达？前提是他要能够配得上他的夫人啊，未来的之后的之后的我们的吴夫人，他要能够自己能够配上吴夫人，他才能够踩这个船往上跑，对不对？那他前面的努力对他后面的成就是应该的，不是吗？他是不是应该？他是应该的。 我们的吴吴淑珍夫人，难道她不是千金小姐吗？她是千金小姐。陈水扁总统难道她不是三级贫户吗？穷到穷无立锥之地，可是人家努力，对不对？陈水扁总统他在大三的时候就已经取得了律师执照。我们不管他未来这他之后的政绩做的怎么样，他有没有贪污，那是后面的事情。但是人家在大学三年级的时候就已经取得律师执照了。那么他这样的人，难道配不上吴淑珍夫人她的家世吗？他就配得上，对不对？那所以是说。 他不是只靠运气，也不是只靠女人，他靠的是他前面那一段非常含辛茹苦，别人再爽，他再累，他得到他应该得到的东西，他的机遇来的时候，他才有能力去争取这个机遇。发财，你也要得有发财的本事，你没有发财的本事，你只有发财的机会，那是没有用的，好吗？哦，最后几分钟哈，我们再讲哈。 呃，人生在不同时间点做不同事情，刚暴露四十，四十岁是一个很好的年纪，好吗？既然这起起落落，现在人生经验有但资本缺乏，之前有资本没有经验，这是很正常的事情啊。生是时间误差吗？如果克服这些问题，因为我不晓得你现在到底是在做什么事情，所以我这样讲，你四十岁了，其实我们应该要去注意的事情就是说，你只剩下五年的时间，你可以，你可以去为你未来的时间去做，因为四十到四十到四十五岁之间，你不能等到五十岁再去检验你的成果。 因为四十岁的时候，你既然有了经验，那么请告诉我，你要怎么样把你的经验变成收入？很简单，一件资本嘛。你经验值不值资本？你如果你现在经验不能得到资本，那么去请去累积一些你的经验可以换成资本的东西，这是很重要的。比如是说啊，老师陈老师之所以是陈老师，那是因为我从从国中开始我就开始念文言文，我在念这些历史、地理、文学的东西。 所以说我我练了十几二十年之后，甚至三十年之后，我现在做节目，我可以自己写文章，那是好，我可以自己写出文章来。我不一不是一定要委外啊，或是人家开这个团队，我自己就可以从写文章、发想、写文章、录影、剪片、后置、字幕跟上传，我甚至还可以自己写网站哦。老师自己有自己的主机跟伺服器。 而且我分了好几个国家，还做备份。为什么？因为我之前的努力，我到现在我不需要假靠其他人的能的的帮忙，我就可以达到这些事情。但是如果我想要达到更好，当然我还是需要别人的帮忙。但是在我有一定的基础上面，我在取得别人帮忙的时候，那是足够的。那如果您现在已经四十岁，那请告诉我，你要你的现在的经验真的是有，请你告诉我你的经验值不值钱？值钱，我们才能再去再去做后面的进化，好吗？ 玄学相关的梦境问题吗？梦的解析，我之前好像讲过。梦的解析，我之前好像讲过。老师再回去看一下，如果需要补充。我们下个礼拜可以补充。亲友做检查一一直一气一直掉，就需要练心经。后来跟跟了四个，那这个这个我我不能去讲了，因为叫朋友练心经，后面跟了四个。 这个四个跟了四个是后面排队的四个挂号的吗？ <laughs> 还是护士牺牲啊？这个我现在不能去讲这些事情，好吗？这个就不能讲这些，公开来讲，我们不能去讲这些迷信的事情，才不不要再误导其他的人，好吗？有人是说啊，这个念晚上念经会不会有招魂阴魂鬼混啊？因为妖魔鬼怪，这个其实在老师过去的的那个影片里面啊，都有啊，很早期很早期的了。老师未来会不会重置？应该是会的，我们应该是会重置一些过去品质很不好的节目，我们稍微重置一下再播出，好吗？ 所以说啊，我们今天时间到了哈。我们今天讲的一次，就是什么？当选择成为烦恼，你该害怕的是时间的问题。当你选择这个事情之后，你一定要去注意，在这个时间之内，你的选择有没有意义？我今天选择这件事情，在这个时间到之后，我可以，我可不可以得到我要的目的？我今天选的这个这个这个学学科，我能不能在我出得要毕业的时候，我可以得到这样的工作，而且获得这样的收入？那这个就是时间之内，你能不能把压缩起来？ 如果不行，那是很糟的。当你现在已经社会人士了，那么请你告诉我，你现在做的事情，你在五年之后，你跟现在有什么不一样？如果你遇见五年后的现在跟跟目前是一样的，那么你所有的理想叫做幻想，那是不对的。时间那是必须要去做的。老师每一天都在都都在不断的进修。我现在即使我是老师，了，我还是每一天都在进修。 这个绝对老师没有在吹，我每一天都在进修，我从来没有停止过我进修的脚步，哪怕是练练功，哪怕是哪怕是练习一些其他东西，或是把过去的经典拿出来看，我每一天都在求进步。所以陈老师会进，我能够跟各位开那么节目，不是因为我现在才努力，而是我一直以来都很努力。那么请问你，你要达成你人生目标的时候，你有没有为自己的人生目标？ 一直而努力，如果没有，不要等，千万不要等啊！这等待是个错误。行运曲线，行运老师跟流年流年批论的时候，里面给你们的行运曲线，时运高的时候是拿你过去累积好的东西，这个时候去拼，你获得的成就是很高的。哪怕是你在时运高的时候，你要去投资，哪怕你要去炒股，前提是你要有那个钱去炒股，对不对？就哪怕是你是借来的，我讲很夸张的，我借钱来炒股行不行？那你要借得到。 有没有道理？你要借得到，是不是？你连钱都借不到，你告诉我，时运好的时候你想去炒股，有办法吗？没有办法，因为你没有这个资本。所以说，时运高跟低都有它的用法，都跟高跟低都有它用法，只端看你怎么去用。时间永远是一个不会回头的变量体，当你不用它的时候，你就会陷入了一个永永恒无止境的等待。 人生中最可怕的地狱是什么？叫做无间地狱，因为它没有时间跟空间，只有永恒的痛苦。不要让自己的时间变成了永恒，而且而且是一成不变的永恒，好吗？哦，好，感谢哈，我们今天的时间大概差不多了哈。老师还会继续讲心经吗？哦，讲心经，我之前讲过，好像在讲哪讲哪一集有点忘了。哦，那老师要去问一下哈，那神明要要允许哈，我们的这一个行业，我们在讲经文的时候，我们要特别谨慎。 私底下讲没有问题啊，公开讲的时候我们要去跟上下沟通一下，好，因为我们讲的老师讲的每一句话都必须要符合到当下，好，我们要执行的任务，这个才是很重要的，好吗？好，今天不好意思拖了各位五分钟的时间哈，这个我们今天讲的时间大概差不多，那么本周礼拜天晚上九点还有我们直播大宅问，那。 你如果今天有应征的哈，老师还没有回你的，稍微等一下哈，老师再回一下。那么我们现在就不要再应征，老师之前下午贴的这个啊，先贴的这个那个应征的那个我们的团队哈，文胆跟智囊，这个就先不要应征了，不然老师真的是应付不过来了。好，感谢各位的感谢各位的支持了，好吗？好，我们就时间到了，感谢各位今天的参与，我是陈老师，我们周日见，记得要按赞哦，这按赞没有是不行的哦，好吗？